ადამიანის უფლებები ჩემთვის ნიშნავს იმის შესაძლებლობას, რომ ვიყო ის, ვინც მინდა რომ ვიყო. ვიცხოვრო ისე, როგორც მოვინდომებრო ვიცხოვრო და როგორც დავიმსახურებ. ჯეროდეს რომ რასაც ძალიან შევეცდები იმას მივახწევ. ჯეროდეს საერთოდ იმის რომ სამყარო არის სამართლიანი. არ შემეშდეს რომ თუ დავებადები ღარიბ ოჯახში ამის გამო ნაკლებად მნიშვნელოვანი ადამიანი ვიქნები, არ შემეშინდეს რომ თუ განსხვავებული ვიქნები უმრავლესობისგან, უმრავლესობა უბრალოდ თავიდან მომიცილებს და არც იმის შემეშდეს რომ აა დავდგე იმის გვერდზე, ვინც არის განსხვავებული და ვისაც ნაკლები ნაკლები შესაძლებლობები აქვს ამ ცხოვრებაში წარმატების მისაღწევად. Thank you.